Ich stehe hier gerade vor Border Schule in Preschewo. Hier lernen gerade Flüchtende Englisch und Deutsch. Und das ist nur dank eurer Unterstützung möglich. Ich möchte mich deswegen ganz herzlich bei Musik mit Herz bedanken. CDs They sell music and they uh, give one part of the money that they earn, they give to us. Show them the church here. Music. Music. Music. Music. Music. möchten aber nicht weiter stören und lassen Sie weiter lernen. Ich danke euch ganz herzlich für die Unterstützung. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich.